家好，把鸡蛋倒入开水中，瞬间变成一道传统老菜，一起来看看吧。来点盐，杀菌消毒去异味儿，清洗完放入盘中备用。 水，来点醋去腥增香，加入淀粉水，让鸡蛋更嫩更有弹性。鸡蛋打的泡玉多最香。倒入清水，水是鸡蛋的一半 慢慢的推动，使鸡蛋凝固。鸡蛋翻过来，成小块装盘，出锅装盘，倒入生抽，增加点味道，来点葱花。 点缀一下，来点芝麻香油，美味的水炒蛋做好了。清淡营养，滑嫩鲜香。这道菜看着普通，其实非常有营养。喜欢的朋友，赶紧来试试吧。